өзгөртүшүн керек өмүр бою таксист болуп жүрө бермек белең аялың эмне келген жок бош эмеспи кыйраткансып ал балдар менен отурат биз деле бала бакканбыз а бирок кайын журт менен катышты үзгөн эмеспиз эмнеге антып атасыз сиз аны өзүңүз көргүңүз келбейт го маған араң шыдайсыз сен антип айтпа мен сені жақсы көрем жалғызымсың тиги сайранын улуу баласы азиз беле ооба энесин умрага жөнді атыптыр мен деле жашым келип калды бирөө жөнөтөбү деп күтүп отурам жөнөтөм буюрса бутума туруп алайынчы каалаган жагыңызга жөнөтөм көрөбүз он жылдан бері тыңыраак жашай албай койдум чыйрак бол өз менен жаша ақылдысың чоң кызматка орношуп тұр экөөң бир курста окугансыңар адам болып кетсін деп саға не деген акчаларды жумшадым карантинде бары жабылат дейді азық түлікті алып келіп солығы соолугу менен ойын базарға бара бербей Қарғаттандар көбүрөөк өлүп атыптыр мен бара берейін бе бара бер жағы жұмыш қараштыр ескі машинеңди айдап жүре бересің бе ташып апа ақылдан жұмыш сұра Арағы ішпе атаңдай болып қаласың өзің айтшы жала аялды башынан аңғармағының деп антпесе башыңа чығып алады деп мен да ошоға кошуламын ә, аял киши башкарса эч качан жарыбайсың извините я я плохо понимаю по кыргызски но вы сказали что женщин нужно бить жалпы он үч кризистик борбор катталган алар үй бүлөлүк чыр чатактарда зомбулукка кабылган жарандарга психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүшөт бирок аларга каражат жагынан толугу менен чет элдик донорлор каржылашат мамлекет тарабынан эч кандай колдоо жок ошондуктан борборго кайрылгандарга ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жок алардын бири өлкөнүн түштүгүндөгү айбек жардам берчи балам э, моларды ачып бергүчү анан балдарды анан биз ошону кыйналган жерибиз ошол донор жок болуп калса тамак аштан анан жанагы жууна турган э, моющие деп коебуз ошондой жагынан кыйналып калабыз анан жана шейшектер жаңы болуп туруш керек тез тез алмаштырылыш керек ошол жагынан эскирип жыртылып калды да андыктан жогорку кеңештеги айрым депутаттар кыргызстандагы кризистик долбоорлорго каражат бөлүү жагын карап чыгышып жылына жүз жыйырма төрт миллион сом бөлүү жагын сунушташкан аталган сумма үй бүлөдөгү жоксуз зомбулукка кабылгандарга натыйжалуу көмөк көрсөтүүгө шарт алат дешет аны бачын бачын бачын Келіп тапты денеңді ұрайын. алейкум жігіттер ишілгер аштым мен де қосылайын а жоқ ортадан қошылың болмайды бөйті. Сүлі өлі. Кетті. ақымақтар ты комендантты айтам шарды жағап, не керек бар деймін да жаңағы тозмол вирус өтпей қалды шыдай азыр жаңы эле тап тап жеткирбедимби Шағардықты шаардык эле жіті сөз менің айт айта албайсың так телефондорубузду алмашып атпак <laughs> Аға мен орусча сүйлөгөнүм жағып тұрды. Қой, <laughs> мен пасы, мен кеттім үйгө үйге да продукт алыш керек базарда қашан ашылады кім біледі ей баса коменданттармен сүйлөшсө болады болуш керек э арасында биздикилер деле бар экен го сүйлөшүп алып кезеги менен эл ташый берет элек да о братан депутат болмоксуң э <laughs> жакшы ойлоносуң э <laughs> ака сиз да депутат болмоксуз да <laughs> жігіттер акалар мындай бүгүн мен бірде бұзып бермеймін бе қандай дейсіңдер махмұттың мындай шашлығынан бышырып алып тап таза арақтан ішіп бір ес Кандай қандай дейсіңдер сен алып беремін деп отырсаң енді э? о мынакей братан қолдап отқаннан кейін акалар деле қолдайды да тура ғой барын ұйыштырғандан кейін бес машина ішіп жүре керек әрбіреусі үйіске жеткізесің мұрат айтқандайын қылады енді еркектер е болды ошол да анда кеттік пе менің машинам сілердің машиналар Eceyle. Baba damağın olsun. там так обкатывал. Алық осмоновдун ырын жаттап келді деген кайсы Аққан су суу окуп берейинби ай аккан су, Аққан су, шылдыр мончок таққан су, сыр дарыядан чоң тұрып, сыр аяққа батқан су, Аяққан су, Аққан су, асман кезіп айыл су, тынч деңизден кең тұрып, Бір чыныға батқан су, Аяққан су, Аққан су, ар пендеге жаккан суу каарысы да жашы да кесиринип чачкан суу коронавирус менен күрөшүүгө бюджеттен жети жүз миллион сом бөлүнгөн бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында өкмөт башчы мухаммедкалый абылгазиев билдирди ой иниң акмактаритсиңер баарыңар элди тоноп бүтүп эми абаны буупатышкандарын кара иттері чимкіргісіңер барыңар тұра балам ошондой жака алып келген конфеттер жактыбы иә атаңар бар бактыңар бар башкалардын аталары балдарына эчтеке алып бермейді. мен алып келем көрдүңөрбү мен кандай берешеңмин иә мен ошондоймун базар жабыла электе азык түлүк алып албайлыбы эт аз калды башка азыктар деле түгөндү макул кагазга жазып койчу ох баш жаман катуу ооруп атат жазып кой унутуп калбайын ассаламу алейкум ака кандайсыз алейкум салам жакшысызбы акчаны качан бересиз ушу жүз сом үчүн чуркап келдим берем акчаны кое тур азыр өзүң деле көрүп атасың го карантин пандемия кризис берем дегениңизге бир ай болду го макул ашып калса берем э мен машинеңиздин жанында күтүп турам мурат сапарбаев мурат мен акыл амандамайсың досым бериков ақыл ақыл қандайсың досым денсаулықтар жақсы ма жақсы өзің қандайсың досым жақсы жақсы күткен емеспін ей сені бұл жаққа қаншама деп келді иә ким жүр ол жаққа да тұрып тұрсыз басалшы. қандайсың досым жақсы не жаңалық өзің қандай ә, мен ушул эле жерде бизнесім бар шардың шетінде тұрамын екі этаж үй салғам <laughs> ошол азыркы учурда бизнесім болгону жакшы кандай бизнес ушул элдин көзүнчө сырдашпай андан көрө бир жака отуруп шишкебек жебейлиби анан бир бекеден жутпайлы кандай дейсиң <laughs> жок сага шерик боло албайм го досум анын үстүндө кызматтамын қойшы Қойчы, сен деген башқарып да туурабы досуңа жоқ дебечи жоқ а? э <laughs> туурабы так кызмат ордун дайындайын десем өзүң деле жақсы турат экенсиң Екі кабат үйүң Лексус аялың балдарың дегендей Біздің айлық майына менен сени капа кылып алабыз го ооба досум эмне кылып койчу эле май сүттүн үстүндө дечү эле май сүт балдарым ыраазы аялым эрке макул қызмат айтып көрші бәлкім бұл қылар қызмат қызмат жардамчы нұрдолу айлығы он миң бара бара үйлен көніп кетесің дегендей бирок менин дипломум сеникиндей эле да өзім мен бұл чөйрөдө он жылдан бери жүрөм да сен койчу койчу койчу мен өзүм эле төлөп коем өзүм эле официант оу официант келбейсиңби счет берчи тез тез анан аялдарыбыз үчүн да алып койгулчу алардын аркасы менен мына киши болуп келе атпайлыбы эмне эле аялдарды эле атасың аларды катын дейт катын алардын колдоруна кармап койсоң эч өзгөрүүсүз эле ошондой эле бойдон жүрө беришет Емнеле аларға азылып қалдың? Е, мына менікі азамат. Программалауыны үйреніп қалды. Мен андайдың бірін да түсінбеймін. Жөндөмі шығы күшті екен, компьютерді шағады. Сенің қаттымың. Компьютер менен де. Күлкүнү келтирмечи міне қосайын бе жоқ жоқ жоқ жоқ қоямын сен бара бер мен дәретханаға барып келейінші Аннука телефон берішті. Досторым болсо велик тээп жүрүшөт. А мен болсо жөө жүрөм. Эски болсо деле сатып ала береличи. Оңдоп алат элем. Атаңа жумушка орношсун. Анан телефонуңар да болот. Белеспегиңер да болот. Апа, сен эмнени кыласың? үйде ал жөнүндө деле өлең болып тұрмын ме балам ал ісіңе тигізбей жат уктагыла бул мурат турчу жүрчү жүр үйге қошыналар келгенше кіріп кетер тың қойын көрсін менің байқұс жасауымды білесің бе барына кім күнәлі сен сен болмағанда бар басқаша болмақ сен ұшыл ахуалға жеткердің саған үйленбегенде мен жалғалап ел басқарып отырмақ жүрші үйге барып сөйлешелі ақылдай болып ел башкарып отурмакмын менің жанымда мөлтүрөгөн татлақа қыздар жүрмөк сенің ордуңа бардығына сен күнөөлүүсүң мен дағы сен үшін окуумдан баш тарткам Ne dedi? He ne dedi? Bağırdık lan Melgül öyle keliminde ya. Ya bunu kırasın. Vallahi karan. He. Bu kadar Melgül ölümün mü? Ya. Yaşandı ayva ya. Bağırdık lan Melgül ölümüne. Karucan. Kızım gel içeri. Gel çem atana. Gel içeri. Gel çatına. Get жуу шорпо ичким келип атат эт жок эчтеке алып келген жоксуң эмненен жасайын ушундай болуп калды бар жаздырып билбейсиңби барбайсың го дейм жазып тұршы ал сен сабағын тоқтатпайды айсұлу мініп жашаған болбойды анне ажырашып кетейін бе балдарым жетім қалсын ба ачуланба сөзсіз ажырашууда емес та шыдап та жүре берген болбойт саған айтшы омой күйеуім жоқ та жазасың жазбайсың анын проблемасы аракта эмес кептин баары мен өзүндө болуп атпайбы жакшылап оқылағанды білмейсің я шалт тиді жүрейін шорпа пішті шорпаң бышқы түш болды ғой газ түгенейін деп қалды сенің шын толорың түгелмей қойды ғой ет түгенді дейсік, газ түгінді дейсік, ертең емнең түгенеді дүкеннің қарсында да төлеш керек эле ти мээримден уялып бүттүм мақұл Мақыл. төлеп қоң ол карантин түсін иштеп төгіп қой тиги талай иштерине киши жетишпеаптыр балдарды караган киши болсо барып иштеп келейин деген эй муну менен эмне деген атасың э ким жөнүндө айтып атасың Апамды же мен чыгып иштейм талаға, талаага э. мен иштеп келмейм а балдардычы таштаппы м мейлі жорпап келейін сондай жолшы баш жазбаса өліп қаласың ғой ал ешкімді ұқпайды барлық нәрсеге ұсы даяр емне қалап жатқанын өзімді білмей қалдым же әлі эле мен күнөөлімүнбү же жетім болғаным үшін үшін атабы барар көрөр жерим жок экенин билет бе жетім деп анда емес ал сені қорқытып алған ошондуктан күнөөнүн баарын сен өзүңөн издейсиң ушундай кордукту көрүп аткан балдарың кандай адам болуп чоңоюшат ошону ойлодуңбу кетип калды кайда барам үч балам менен барар жерим жок да азыр жабыркаган аялдарга жардам берген борборлор толтура каалооң болсо эле болду психологиялық жәрдем аласың денсаулығыңды чындайсың егер ал бізді тауып алса өлтіреді ай айбол бұған кепті сөйлеп ал өлтірбейді сені анан деген элдин көзүнчө эле калып эле шыйпаңдап эки жүздүү коркпо сүйлөшүп көр мону таттуу балдарга ала барчы жок дегенде таттуу жешсин аларға пайдалуу рахмат 밀어볼게. Bolca yiyecektin enike. Bolca yiyecektin etti ya. Eh, senin yapan dudayda olgun var mı ya? Hani, hani baldar beni oturup koyup ya? Sen çıkmıştı, ben de talağa çıkmıştı de gel çıkasın mı ya? Eh, ne? Benim diplomum bilir mi ya? Emne kıldım ben sana? эмне үчүн сен мага ушундай мамиле кыласың жашаганыбызга он бир жыл болду го жакшы эле жүрчү элең го эмне жамандык кылдым мен сага айтчы суранам эмне жамандык кылдым мен сага байкадыңбы балдарыбыз да эшикке чыга албай калды ким алар менен ойнобойт анткени алар теңин албайт эптеп жашап атабыз жегенге эч нерсебиз жок бүт жерге карызбыз келіп өтемін қарашы қарашы отыз бірге шықтым мен эмне өзім үшін аракет кылып атат дейсің мен сен үшін балдар үшін болгон аракетимди кылып атам суранам ичпечи өзіңді кармачы сен жақсы адамсың ғой Ben balalıklı korkacak mısın? ben bana kesti atan beni savaşçı. Beni hazır. Apam beni. Ee, çok kişide görmedi. Tükenir balası bunlar. Tükenir gözü tükenir beni. Ee, yurdum varını. Vatas kalma. ұлатасыңар барыңар рөлін жашы осыдан кейін кеше сын таққан тілі білесіңер қазір мен аялымды салайын бірге қарап тұрғыла қарағыла біргелее бірге көр қолың тибіле көрсін сен мені жібересің қазір милиция шақырып тұрып жіберіп салып беремін алар мага кандай мамиле кыларын да билесиң э? жок дегенде үч жылга каматам акмак жол көзгө көрүнбөй тур жолго түш десе тийбеле ол. ал тийбеле көрсүн ал ошондойбу э ооба ооба ошондойбу ошондой сен э, сен өкүнүп каласың э, э мага сөз чыгарганың үчүн өкүнүп каласың э уктуңбу уктуңбу канчык Benden bir duvar olsun he. Hayvan desin. Oy. Yol Çınar'ım. Akmak desin. Sizin öteyim. Eşitlik komut, eşitlik komut. Ölböt bundaylar. Yaşağında bir şey bu akmak. Cüranı vuruk. Boldu, baldar sorumlu. Cürü. Апа, біз қай қарауыз? Ай, бол бойсын бұл. Бол. Бол бойсын, Байсулу. Бол, бас кеттік. 아이 수호 әмселік күшің бар тілің әлі тұр тұла хорошо да <laughs> нормальный еркек болғанда ашы деле даяр болмақты о да аялың каякта экени белгисиз ашыңның жіті жіті танбайды о ошондо ким болып кетті ал кім болып қаласың не дейсің е не не Ne, ne, ne, ne yaptırıyorsun? Sen kimsin? Ne, ne, ne yaptırıyorsun? Ne? Sen ne yavrum beni? Apa Galatasaray'ın кабатыр болбо жашоо менен бүтүп калбайт балким жаңы жашоо башталат чыгар сиз мунун эмнесине кызыкты деп ойлоп атсаңыз керек билесиз да мен жетим өстүм ата энемди да көргөн жокмун караш сиерди кийин окуу жайда окуп жүргөндө балдар менин жетим экенимди билип алышып мени менен жүргүлөрү келип мени түшүнүмүш болушту а мен чындыгында алардын эмне каалап жатканын билчүмүн ошол балдардын бирөөсү менин машинесинде зордуктамакчы болгондо билесизби ким мени коргоп калды тигиби ошол күндөн баштап биз кыз жигит болуп сүйлөштүк ал менин ата эне бир туугандарымдын ордун жалгыз толуктат ал негизи мындай адам эмес эле сен анын кылган кылыктарын актаганга аракет кылбай эле кой мурун кандай адам экени маанилүү эмес азыр кандай болгону маанилүү ошону түшүнчү кебетен қантеді ақыры кетіп қалды ба жұмыс таптың ба тапқан жоқсың елдің балдары іштеп үй білесін жақшынақай бағып атады а сенші азырақ білі, беле айттым беле атаңдай болып қаласың деп сыйың жоқ Ақчаң жоқ артыңда еш нәрсе жоқ емне болды болдычу ичкениңди тоқтат Елдің балдарындай бол адам бол әйбегің өзіңді эле болып қалады күнүгө сенин кылыгыңды көрсө ким болмок эле Ақылдай, ийгиликтүү атасын көрсө бір жөн ақшаларын ичип бүткен атасын тартады да чечет апа чечет мени башкаларга салыштырып өрбетші. мени кемсинте өрбетші. Жоқ дегенде сен менің аяп қойсам болады эмне үшін аяшым керек эмне үчүн айтчы кандай акыбалга жеткениңди эми түшүнүп атасыңбы балам қандайын әуесік айда қанша жүрсінші төлем айда білесің мені о чоңдарды өтіп кетті да біз берді қытайдың менен қырлы өліп жатсақ алар жырғап каникулға шығып кетті да ыйт шочколор десе аялдар деген кем ақылы болады Аларды мындай қармаш керек мұндай. егер мындай қармамасаң алар башыңа шығып кетишет <laughs> Э, Гартрам, сендейлер аялдарың атқармайды Бұйт <laughs> дегенде қыңқтай қатмаш керек ә Э, <laughs> э тіге дарвазасы жоқ ошақ қайда қырғызға тосманың не керегі бар бізде пейілгенен Açık, мар. Ha. Aa, oldu, oldu, oldu, eh. Sen bana acaktın. Yürü Aç ырғыз качан жанталашчу эле жүргөндөн көрө аш басал, бир коорашып отыралы. жок рахмат эй катын эй эй канчык эй катын өмелиев тим эле койчу антен токто эй эй Ә